Дозвольте в дії війти! Будь ласка, ласкаво прошу. веселиться кожен мете. Очі його ми тут не знали, очі його не наші рували. Зліва мене, зліва мене, зліва мене, На вашому дворі три свічки світили, три свята сиділи. Найперше свято то святе Різдво, а друге свято святий Василь, а третє свято Іван Хреститель. Різдво прийшло, радість принесло. Василь прийшов, новий рік приніс. Іван Хреститель воду похрестив, воду охрестив золотим хрестом. А ви, милі пани, бувайте здорові та не самі з собою, а з Новим роком та з усім роком! Дякую! Thank you.

Хай новий рік! Добробут ваш покращить щоб гроші у вас були і здійснювались мрії, і щоб селище наше процвітало, щоб вдосталь всім роботи стало, щоб комбінат наш рідний процвітав завзято, плівно, щоб знайшов зарплату і газ на весь наступний рік для нас. І щоб електрика в ціні не скакала, а завжди під чорну п'ятницю попадала. І щоб грошей вистачало і на м'ясо, і на сало. Пане господарю, а дозвольте козу завести. Хай вона тут поскаче та й добро принесе. Де коза скаче, там жито. А де вирагає. Де не родить, а третій пожиток то решетові вса. Та щедрівка вся. А за цю щедрівку горілки. А з цієї мови буде здоров'я! Сіє, сіє, співає, новий рок розкидає. Сієм, дієм, посіваєм, Марта завжди була здорова і багата. Дякую. Час нам змоги не дає з вами погуляти, бо доколи сили є. Мусим щедрувати! Дякуємо цьому дому. Гайда, щедрівники, до другого. Це буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були.